Então, na casa 4.1, eu represento a minha obra científica, né, autoral, que é o livro A Jogada, e também qual é o meu objetivo com o meu trabalho acadêmico. Né? No caso, eu procuro é, levar meu, minha pesquisa a, um, a, a, uma das universidades mais importantes nesse mundo da economia, onde já passaram outros economistas é, estudiosos da teoria dos jogos, que é a Universidade de Chicago. Mas, no seu caso, pode ser outro tipo de centro de, de ensino, de pesquisa, tudo depende da, da, da, da, da área específica onde a sua obra vai, vai se colocar.